29 гимназия шайтан тояқлары Come on. достар біздің командаға көз тимесін үшін біз ойынға мұланы шақырдық балалар сіздің командаңыздың есімі нешеге әлі шайтан таяқлары есіміңізді өзгертіңіз қазір сіз бұласыз кім тахарат қылғанлары алло әйе никах тотаршамы русчамы <laughs> яра енді яра шартан білем ғарапша аха он беш мың ярар балалар сіз бүгінгі ойынға әзірмі әйе біз бекке ұқшайтып әзірлендік аллаға тапшырдық Техарен коммунары, тфу, шойтан таяқлар квен командасы, бас! Қадірлі достар, кімнің де мұндай әбейі бордыр мол. жүгінді керек ме енді ол енді қайыр болар Әбі э, керек ме айтам Әнің энин дегіне. ярар инде әбі рахмет Әбі сендерсе, сендерсе повестка бүтенлейсің э, аны олмас Қазіргі балар орасында перископ программысы бік популяр. Шул қорап кетейік. Міне бұ ойдар Ойдар, Ойдар камерага берәр нинди кызык әйбер ясалы. Уйна җитте инде. Ясайды, ясайды. Ну ярар. Хәзер мин аягымны баш артыма куям. Әйдә, әйдә, әйдә. Ойдар, синең белән бөтен әйбер әйбәтме? Бәлки скорый чакырдыргамы? Ойдар, 20 кіші қозан сабантуен 28 мойға көшірділер. Мұндай хай қобатланса, 15 жылдан соң сабантуен енді болыр екен. Қорап кетейік. Күрешіні башлағыз. жала! айтыла кетіріңіз күтуші өзінің шыбыр қызын үйінде қолдырған қоя бара қоя бара қоя бара қоя бара слышь ты че такая дерзкая а қоя бара неге алар менің орттан жүгіре безнең айлаз беренче тапкыр кыз белән очрашуга барганын сез бик яхшы хәтерлисездер. Ә хәзер ул аны ташларга җыена. Ойдар, мин Алисаны ташларга булдым. Булышып тор әле. Ярар. Сәлам. Сәлам, матурым. Алиса безгә сөйләшергә кирәк. Син бүген шундый матур. Ярар инде мин беләм. Алиса, мин сине ташлыйм. <laughs> Җылама инде. вот <laughs> шуның үшін мен сені тошыладым да енді ойнас мен сені өзім тошылайым! сен матур түгіл Әміне міне сенің досың айдар шындай матур Оның бақыр шешілері шындай матур итіп болқы, һәм ол ақыллы алиса сен аны білмейсің оланды андай түгіл etme olayın turunda. Yeah. Ә үзе безнең чыгышны шигырь белән тәмамлыйсы килгән иде. Безнең команда бигрәк тату яши жюри белән. Без бик горурланабыз мондый мөнәсәбәттән. Безгә рәхмәт әйтеп, алар бишлеләрне күтәрә. Руслан көле сакалын селкетә. Шайтан тайгар квен командасы. Рәхмәт дуслар. Тик подъехал принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание.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 De 1 million million de euros varios menciones. Нам пылесосы не нужны. Не упусти свою удачу! Изучай иностранные языки в Мистер Смарт. Записывайся по телефону 51 07 56 и приходи по адресу Новый город 3910.